taalibe dëgg dëgg melo yi ñu jàng jàng ba noppi ba ñu àggalee man waa xalifa fu ñu jëm ñun dañu ni kii melo yi nit ki moom la war a am bu ko amee ba noppi doo la wuti ku mu àndal mu yóbbu fa yàlla te ma yëg ni man benn mel benn man wut naa ko ma àndal ba noppi te aw ma benn mel ci ma foo jëm man wut naa ko ma àndal te yëg naa ni aw ma wenn mel ci yi ma dégg fii yi ma jàng fii tey ma yóbbu ko ca ñu yëg ñu daal dem ca ma wax fekk ko ca néeg ca sàll bu ndaw ba ca bopp su ko teel ñun dañoo dañoo am nett li ko mbir yu doon sotti mu ngi teg ba yàgg mu ne xam ngeen lu xew yaa da nga yëg ni xam gi mooy defar bi waaw xam gi mooy defaroo gi yëg ni rek yëg ni rek yëg ko demoo fenn àgg ko fenn am ko dara loolu daal mooy defaroo gi ndax boo yëgee ni am dara am nga rek boo tudd dootoo am waaw wax sax bés bu nekk ma dégg suñu bàyyi bi comme sëñ Bay Mansour mooy wax ni képp koo xamante ni baax nga rek boo jàppee ni baax nga rek boo ko doon ndax dootoo avancé boo jàppee ni baax nga rek boo ko nga kon ndax dootoo avancé waaw moo tax waaw moo tax kon bi point bi ci jëkk ci melo woowu nga xamante ne bii ku bëgg ku ànd bëgg a ànd ak nitu yàlla mu yóbbu la fa moom fa nga bëgg mu yóbbu la fa te mooy xadrab yàlla la soppal yàlla bëgg yàlla te li ngay bëggee yàlla mooy bu fekk la ngay doon koo xamante ni bii da ngay sellal sa jaamu bi nga xamante ni moom ngay jaamu sa borom ñaareel la nag waaye bëgg sa sëriñ nag fii ak lu di sharia fii ak nga teg tànkam fa ko war a teg Mawlaay Maalik waxoon na ko de waaw lii ma nekk nii bu ngeen yëgoon bu ngeen xëyoon gis ma ci leneen lii ma leen jàngaloon ngeen xam ko nekk di ko dund ak yéen bu ngeen xëyoon seen ma ci leneen bu ngeen di def dégg naa am na ñu bari ñu ko ne yow Malick Fawad bi incha allah ñu ne loo nekk rek ñu nekk ca réew am benn góor bu ñuy wax ci góor bu Cheikh Ka doomu maam sama tukulóor la góor bi Cheikh Ka sëñ Xaadim Touré radiyallahu anhu nett li leen guddi gi mu su xëy gi mu génne àdduna mamaa ji nee na dama gént seen weer wi mu wàcce ci kaw asamaan takk ci kaw téere bi ci kër Cheikh Ka ba ma xëyee fajar bi julli ci leen ma tàggee Cheikh Ka Cheikh Ka moom moo tontu woon ma walaaj Malick di ko bàyyi bu ñu xëyoon seet na ci leneen lu bokk nag li nga ñu waxoon ñu yéex ñu xam ne rek la daan gaar say morom gaar ñu ñaanal la bëgg a dellu si waaye jàpp rek ca la nga joxoon boobu mooy defar noonu lay defaree nit libéré ko waaw libéré nit du nekk prisonnier wu kenn kooku mooy sopp sa sëriñ topp ko ci xulubu sharia bañ ko génn ñeenteel bi mooy nag sopp say mbokku jullit say mbokku jullit doo leen di soppe sàmm seeni àq sàmm seeni àq bañ a baf yee xam kenn lu yàlla lu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax lan tadxulul jannata xatta tuuminu wa lan tuuminu xatta taxaabu du ngeen dugg àjjana mukk te gëmu leen yàlla du ngeen dugg àjjana te gëmu leen yàlla waaye da ngeen yëg du yàlla du leen considéré ñu gëm mukk fi yéen soppante wu leen moo tax ñetti melo yooyu sopp yàlla sopp sa sëriñ ci xukmu sharia sopp sa borom jullit ci as ci sàmm seeni at ku mu am yooyu meloon moo mën a wutul sëriñ mu yóbbu ko fa mu moo tax nag mbokk yi ñu jël ki bu gàtt muy benn risaala la boo xam ni bi may seet ci lu ma dajale daa ci yem muy risaala boo xam ni Cheikh El Hadj Mouhamadul Hadi Touré moo ko bind Maam Mansour Sy radiyallahu anhu bind ko ko gannaaw bu mu yëgee ni Maam Mansour moo fa yónnee di ko tàgg ma di di tàggu Serigne Hadi Touré yoonu Makkaam 1944 am nañu bind 46 waaye 44 boobu gis ci muy leetar boo xamante ni ku xam sëñ Haadi Touré xam Cheikh El Hadji Mouhamadou Mansour ñooñu yaakaar naa mu raasal ma jàpp ne rek ci ku am sëriñ ci ku am sëriñ bu ko mat bu mel ni Mawlana Cheikh El Hadji Malick doonte yow matuloo ba man koo tànn ba mën a xam mooy kan am ay kilifa yu toll noonu ak li yàlla dogal ñu defar ci seeni loxo ñoom ñuy waxtaan ñuy waxtaane góor gi waxtaane moom laa Cheikh El Hadj Malick daanaka leetal ko moom mosul bind yëpp waxtaane moom El Hadj Malick moom la ko si jaari bind la wax bind ma mosul di ko tàgg ci yoonu màggal وما تكلف وما كلف فكم بيننا وبينه بل كما بين السماء والارض فيا ليت شعري باي وجه نلقاه يوم العرض وليت شعري وما مصداق انتسابنا اليه مع مع فضل بعضنا عما كان عليه فكم احتقرنا من العبادات من العبادات ما كان يسير واستكثرنا من متاع الدنيا ما كان يعتقد وإن تشكك فجرب بأن تحاذي مسكنك ومسكنه وسريرك وسريرك ومعاشك ومعاشك وعبادتك وعبادتك فالله يدبر كسرنا ويصلح أمرنا هذا فاجعل سيرة هذا الشيخ عين ولا تغتر الزمان ولا تكتفي بالبنوة الطينية أبدا لابد ان نوجه ليس من تاهيله فهذه نصيحتي ووصيتي وتثويبي لك وفيه الرشاد لمن استرشد fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin boobu mooy Mawlana Cheikh Hadj Malick bi ñu jëloon gën a muur ci maam Mansour wax si diggante maam Serigne Ali Touré di waxtaan ak mbokkam Cheikh El Hadj Mouhamadou Mansour ni ko yaa ngi dem Màkka waaye moom sa yóbbal am nga yóbbal sa yóbbal mooy sa bàyyi rek teg ko bët rek sa lépp baax loolu lañ koy gàttale hada wa billahi tawfiq wal haadi bi mannihi ila sawail tariq wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh loolu mooy lu tënk fu sëriñ bi billahi ni ñu sante woon xaj ba si moom keroog rek ne waxtaan wi kat am na solo waaye nag solo di nga xam ni moom la waxtaan wi am yàlla waroon na noo defal tawfeex ba ñu mën koo dégg dëgg dëgg dëgg ñu ngi koy ñaan yàlla nee dafa mel na sax moom si ñu ko xamee war a ci woon a teg daal nee sëriñ bay tënk na wax gi léegi nee na ñuy waxtaan léegi lu jiitu ñu fii ci jàng bi moom moom mii ak ñoom maam maam moom ñoom mii ci li mu wax ci cër maanaam ci sëriñ ñuy wax diggante maam si xaj mari ak maam ak xaj rawat man daawuñu defantu bu ñu dee def lu ñu am dañ ko cay boole te seen ay man di ko yàlla wane ne maam alxaaji rawaan ñu dund ba ca kanam fa ko maam alxaaji rawaan teg seen seen ay man yëpp waaye nanguwul ko waxu ko ko it nag mama lay rawal ci pas-pasam nag ak dëkku demoon na ba defa ni Seydi Hadji Malick yàlla la Seydi Hadji Malick ci mayam boo xam ni yàllaa ko ko may mu yëg loolu ci xalaat maam alxaaji la war waaye wax ko dara ñu toog nag bés di attaay ñoom ñaar seen attaay yooyu seen ay bàyyi nag di xiim xiim takkaas suukaru ko nag mu jox ko maam Alaaji Rawaan maam Alaaji Rawaan naan daal ne xanaa suukar si de dañu ko fàtte mu ne ko Rawaan du ma yàlla nit rek la nit rek moo dul tuub moo tax ma fàtte suukar ataaya te yàlla du fàtte loolu moom mooy summeeku na nee keroog la maam Alaaji Rawaan cofeel ak jàpp ci maam Cheikh Seydi Hadji Malick gën a dëgër ba mu ko nangulee ni ko du ma yàlla ndax ma alal la mën naa xër ci maam Seydi Hadji Malick ba yóbbu ko nag fu mu àggul ndax yóbbu nit te yàlla jàpp ko yàlla foog ko yóbbu kanam waaye nag keroog na gën a jàpp ak seen xikma xam ni kii ku ànd ak moom du la sàmm ñoo ne nag seen jamono wax na ko fii keroog seen jamono moo leen doon jamono yi loolu tëj te mu jub nga topp ca wax na ko fii keroog Seydi Hadji Malick ku yàlla na toog nga nekk sëriñ terewut nag ku la topp am na fitna adduna ak alaxira te ku la jege nga seen ko tëb Cheikh Seydi Ahmed Maye nag yooyu yëpp daf ko summeeku wax nañu fii ni Cheikh Seydi Hadji Malick nee na sama ñoom kanaay jii de doo fi jógi mukk di fi wàcc lu leen di jël kon nag loolee ku ko fi am gannaaw yaa ko wutal sa bopp nee nañu nit ki dafa ñëw ni Seydi Hadji Malick nuyonte ak moom di jàmm sante ak moom laaj ko foo dëkk ana say wéyju laaj ko lépp ni ko wax léegi lu doon say tànk mun ko man daal dama ñëwoon seet si la pour dégg la nag sama bopp Cheikh Seydi Hadji Malick noonu laaj nag ko nag ñetti yoon ca ñetteelu yoon wala mun ko doom ku mënul dara ci boppam boo ko dénkee sa bopp am na moom sàmm nañu seet ci tëlewul dara ñu fam sa bopp te mooy suñu borom tabaraka wa taala loolu nag moo doon seen dund ñoom moom la Papa Diop nettali fii léegi liggéey nañu ko dee waaye dafa amoon ñett ñu taxoo ak moom xaalam xaalu nitu yàlla moom nag bosam daf ko doon nëbb bu yëngoo rek mu tëju ko ba mu def nag tëju ko kii ñett ñoo ko daan fekkee xaalis sax mu tal xaalis xaalis Touré Sëriñ Mansour ñetti ñooñu rek ñoo daan fekk xaala du leen ci tëb ndax borom xaal foog mu wax borom xaal foog ku mu wax beneen nitu yàlla bu ñu fi rek xaal moo tax mu rey ko ana allah laa ilaha illa ana nit yàlla wax ko ñu rey ko nit ki dafa mun dal te fekk na waxu la lisaan maqaalam de lisaan xaalam la wax te nit nag jàppale ko ci foofu lay def nag fanaaw bu defee fanaaw nag bu dee wax fa mu ne foofee lay wax ca xanaa boobee lay waxe alxaj Saïd ibn Nour Tall radiyallahu anhu nettali na ne ca Seydi Hajji Maalik radiyallaahu anhu dafa tëdd ñoom ñett ñoo ñu ñu limoon léegi ñoo ñu toog mu tëdd lu toll la bi ñu kàppalee fii di julli ak lii wala sax ko nooy sëñ Xari ak sëñ Mansour radiyallahu anhuma ñemewu ñoo wax waaye nag alxaaji sax bi loolu mooy seen mag léeg-léeg si di xool ko ñu ko góor gi dee na ndax bëtu góor gi dee na maanaam xool ko bëtu góor gi dee na nekk ñu wax ko musal nangu ko wax ñu toog ba mu yàgg Maodo xaaj ca kaw tëb toog ñoom ñëpp nag ñu jóg daal di tiit jóg taxaw xaalis rek loolu nee na Mansour ak ren ni ko laajal góor gi lu xew mu ni ko moom Pape Cheikh Nourou ni ko góor gi ñu de jàll na sa tëraay bu yàgg bi mu ni ko doom mu xool ko ñu ni ko mu ni ko bàyyi waaw yooxu gi nga yooxu ba jóg ko lan la mu ni ko doom yooxu jar na ko ku ñu fi indi te te ki la fi indi war la fee indi wax la it li mu lay def nga nekk ca te xamuloo baax na wala baax ca dem jot doo jàll booy dem waaw kon yow lan nga yóbbuwaale ndax daa yóbbu dara wala déet loolu ma jaaxal lam ca teg nag loolu moom man nee la ca Cheikh Seydi Hadji Malick teg na tontu bu sax bu nuuru taal dama ko ca teg ñetti ñooñu nag li ñu xam ñoom ci Cheikh Seydi Hadji Malick bari na lool alxaj sax jàpp ma woon ni dinaa dund ci àddina man ba dajay nit war a toog ci gannaaw ndax may bu rëy ca moom boo ko yàlla defal moom nee na lépp ne saa yi moom moo ko wax ci biir bi ñëw moo ko ko wax de Cheikh Seydi Hadj Malick bi mu ñëwee moom Saïd Nour Hadj Saïd Nour Tall bi mu ñëwee Seydi Hadj Malick ndànku na nag as lëf ba xam na kii mu ñëw kan waaye nag li yónni ci moom lu wér la nee def rek Seydi Hadj Malick mun ko si mun ko kaay nee mu toog xam nga ñoom bu ñuy def te ñoom bu kaay dafa du ñu bind ci kër ci suuf rek la ñuy bind ndax suuf dafa yomb far ku bëgg ñëw rek nga far doo xam loo doon def nee mu bind ñu ko saay na nga def ak lii mun mun ko lii ak lii ak lii nee topp ko di ma topp di ma topp ba la ma xamoon mu laaj ko amatuma nag lu ma xam man sa ay neex pay la doole waat nag fa mu doole woon di ma laaj ca biir la ma xamal di ca génne lu ma xamal nee ma mu sot na mu ne ko saay lu nu yàlla yàlla bu doon gasal lépp loo xam gas ko suuf nee na day nettali sax lu reeru ci moom moom mii ak saa yi moom dañoo bokk toog ci saal nit ñaa ngi toogal am na góor na bu ñuy wax amee njaay amee moo doon loxo lay doon moo amewul kër ga bu ñëwee ni jàll war nañoo def nangam de ci sa jàll bi mu toog mu ngi nii ci suuf sa jàll bi génn xaalis du wàññi nag daal di koy jox di ko def ba mu yàgg Ceerno nag jug ci sajaada bi dugg ci biir néeg bi sëñ Babacar ne moom mu laal di sajaada xool dara ñëw fa nee ma tegal fa sajaada sëñ loolu ñëw daal di jox am na ñoom jël si laaj ko mu yëkkatiwaat sajaada bi dugal ko génn jox ko man nga jël fii dama fay denc xaalis mun nga xaalis nag ko seet man nga waaw mun ko waaw yow lu tax nga seet ko mun ko ah boo xam ne te nekk ko xam bu la dëgg rëcc laaj ko mu ne ma mbay mbay nag la ko daan wax mbay umma yaa yow ku sopp la umma yaa ma ne ko jël su ma jógee dem bu subaa yi damay dellu si mën ko kon lu joodal toogal mu ne mu toog ñu toog ba mu yàgg mu ne ko mbay xam nga li lan ma ne ko déedéet mu ne ma kii mooy jëy bu xaay poosu yàlla la loo ci am dañ ko ci mooy seen xaasiya ci jawharatul kamal ah ma ko jóg waxtaan na waxtaan na am solo nit ñi dañu def ne yàlla doo daje moom fenn fu dul ci jàpp waaye boo tëddee ci sa kaw la jël sa loxo rek teg ko ci sa kaw bopp te xalaat yàlla nga ci jóg sàcc jóg njaaw jóg naan sàngal jóg wala ma wax du ma yàlla dooru foofu de xam nga fan nga la mooy yàlla doore fan ko xalaate programme organisé ko ba jóg na di ko réalisé moo tax xalaat la ko doore moom la ko fon la amee waaye nag moo tax yàlla ñu ni ku xalaat lu baax te def loo yàlla fay la fukki nga xalaat benn bu bon te def loo yàlla jox jël na jamono ndax daal bu tuut wala bu mu tuut léegi sëriñ na sëriñ moom nag léegi dafa la àddina noflaay am fi coono boobu nag sëriñ bi nii li ci dolli ko mooy xilaafa ku nekk ne xalifa la kaal sax si nit am na duuf bu dëgg moo tax ku ci nekk yaa ngi am baaraam buy metti ndax bëri tuuti dafa siiw waaye sëriñ ak nit yàlla du benn nit yàlla mooy ñii ñuy waxtaan ñaaw fi ne ko loolu yàlla yàlla fekk ña ca bëgg te jëf lu jëf ja te lu gën a te jëlee ñoo tudd sëriñ te bëgg a rey nit ñi nag waaye léegi yokk na sëriñ yi ci télévision jooju jooju kër daal terewul dara terewul daal lu ne nga tudd ko sëriñ bi waaye tudd sëriñ yokk na guddi na waaye nee na leen nett benn sëñ rek nee benn xaritu sëriñam dafay jaay jën muy jënd ci moom nag jën def na mu gis ko mu sañ sa lool Kaalal jëli kurusam. Nee mu agsi ci moom ñu ko ah bon liggéeyoo tey mu ne ko déedéet man ko xanaa da ngaa ñaareel moo tax nga seet si nii mu ne ko déedéet da ngaa xew nag mun ma déedéet mun ko wax kon bu xew nag mun ne ko léegi man sëriñ laa sëriñ laa ma ne waaye yow kañ nga nekk sëriñ mun ma ci semaine bii passé ñaar fukki fan yi damay jaay jën fukki fan yi ma jéem jéem nekk sëy ma ne ko mu ne dimbali ma ci lu ma jëfandikoo ma ne ko ne xalaas faral naas te gëm ko te gëm ko la ndax gis naa nee na li tax nag mu wax ko yàlla ku gëm te dëggu ci sa gëm lay na borom parce que fu dëgg mag ñu bare jàngul mag ñu bare bare bare bare jàngul jàngul waaye parce que fu dëgg yóbbu na leen ca yàlla yàlla xoolul am xoolul juddu xoolul xam-xam xoolul tey ku ko jox sa xol sa bopp sa lépp nga delloo ko mu téye dugg yàlla ko mu téye foo jëm daa fa am nee li yàlla digle nag Papa Diop mi wax ko léegi sëriñ sëriñ mooy koo xam ne xaw ma sax mu ko waxee ci waaye mooy daal sëriñ bu jub rek jubal ca yàlla rek bañ a gëstu bañ a fuy bañ a taxaw jubal rek moom la yàlla di wax ni sama yoon bi maa ko rëddal sama bopp ku bëgg a agsi ay ci waaye nag soo bëggee nag yow ak ci yàlla jaam yi nga xam ni moom la bind war maa kenn ku ci ne jàppal ni yàlla def na ci moom lu mu def ci yow te xamuloo kan la nag ci jaam yi te xamuloo kan la nee suñu bàyyi bu baax ba Mawlaaya Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh dafa toog fii fii di waxtaan ba tudd benn waaye waaye nar la nekkoon di bëgg a jàll man ko pap doo ñu dimbali waxal ñu ci waajoon yi bala mu koy jàll mu ne ko bàcc jaxate dafa ñëw nee bàcc jaxate dafa ñëw fekk ñuy rang maanaam defaraat kër ga di defaraat kër ga mu jàllal mu ñëw ni ko am baas yi waaw yéen lan ngeen def fii mun ko kër gi moom lañu bëgg a defaraat mun ko waaw kan moom moom kër gi mun ko kër gi kër maam moom la ba jàpp na su ma jigéen dafay dem ci buntu école yi di sànnante ak xale yi xeer ñu jàpp ko dof na waaye loolu ñu dof na jàngal du tere nag ñu nangu la na nga xam ne noonu nga def dugal na ñoom ci seen ndax bañ jaxtee nga foon parasolo nga foon mbaxane nga foon ëxra nga foon su lay dóoyee nga foon keneen ak keneen ñoom ñëpp mbaa nga xool bu ma foon ñëpp ma foon jata ne papa nee na mu wax loolu ba jaxati gën di des ay wàll yi ñuy liggéeyal mu ne ko ah ñu ko ñu ñu ñëw ci daal ma dafa jël soit kan yi ñëw sëñ bi neen man ko bàyyi mos nga gis ku dem par sax jël soit si mun ko déedéet mos ma ko gis de waaye gis naa ko fi lu jóg te moo jël liggéeyal nga déggee ci nag ñaar dëgg bu kenn mënu la leen ak nit bu baax buy na mu dëgg ba di ko nett ci Cheikh Alhaji Abdoulaye Sy Dabakh ba ba ci jaxate la moom benn góor nag moo ko gis ca ceeb Ger ca Ndar ca Armene muy doxal ci moom góor ga sëriñ ko mu toog moom ak jaxte téye kursa góor ga ne jaamoon ca lekk bàcc na koy fekk su woo ko ñu ko kaay toll mu toll mun ko est-ce que xam nga mun ko déedéet mun ko xam nga ba tey xam loo bàyyi tax mën ngaa xam ne mën ko man su ma jigéen may sànni nga xeer su guddee ma fanaan ak sama borom ne mbokkaay moom waaye nag li kulli shay ajab jege naa sama dee lii la ma yàlla ubbi woon bu ma feeñee génnal loolu nag toog toog ba mu yàlla mu ne waaw ñu di yàlla mu toog nii ñu réer lu ne ñu di ko ko yàq di ko def lu ne te te bu ko wax nag mu dee nga dee fekk ma ragal dee ba bañ ko wax te bu ma ko waxoon it naa dee kon nag dinaa ko yóbbu waa Ndar yëpp bu amoon sa doom muy sànnante ba ba ci jaxate téyel sa doom ba ci jaxate du dof de wala yu yàlla naka la wax nag bañ ci ñëw wuyu si ko ca fajar ca kër mbaa mbir mi kër si wala dee ñëpp xam nañ ko leen dégg kon nag man maa ngi tàggoo altine nag danaa dem danaa génn àdduna góor ga daal di jàpp jën bi mu ko ba waaw noppi rek bi ñu soxloo altine su ma demee yow bu talaata nga topp ci góor gi ko topp ñoon nit yàlla ñaari nit la yàlla am ki mu feeñal ñëpp ko xam ci moom melokaan di ko dox ku mel ne buur bi ak i borom ak ñi mu def mbindaan ñuy yem ci marché di bale ci mbedd di man di jëyew te nag doo gis mukk ñoo ñee fu ñuy naan daara bi noonu boo leen gisee noonu nag bëccëg ñuy jël bàyyi leen te jàng bu la wooyee wuyu bu la laaj boo amee jox leen bu ñuy wax yow taxawal déglu leen dal tur bi yéen a doon dal ñaari yoon la ko doon moom bi daaw ak ren ji daaw conférence ba conférence su liberté droit ba ba ñu génnee ca conférence jigéen ñi dafa bëri waaye da ngay def te man xaw ma ndox ma laal sama bopp di ko jox mun ma yow yéen a mënoo wàcc ci oto bi ci suuf jox ma xaalis xanaa ngay toog ci oto bi ma tàllal ma ma wàcc. jox ko jox ko def gisul dugub ren ji nit def ko liberté seen fii ñëw nuyu ko bu dëgër dëgër yëngal ko tàllal ko wan ko xaalis ca loxo waa ja kayit yi deux mille francs ñu ko jëlal xaalis nga def fii ma jël xaalis def ca moom mu daal di ñëw daal di wér keneen ko ba mbuñ ni ko góor gi am ma ko dee baax na loolu na ko fii ci jàkka ji yéen toog waaye yéen waaye yéen toog doon ay jaam yàlla waxtu voilà waxtu ne moom jaam yàlla yooyu nag dañu seede ci sëñ Babacar Abdou Aziz bi lu rafet maanaam wax ko nag seen interprète ndax ñoom dañu ni njabootu Alaaji Malick lanu bi Seydi Hadj Malick soo ko ñëw ci waaw lañ ko topp tuub ci moom àndal Am na ñu ci dëkk fii ñoom njaboot boobu ba léegi ñu ne nag dañoo bëgg a dugg ci jàkka ji jamono yu gudd waaye dañu am place ma wax ko sëñ Babacar mii mu arrangé nit ñi ba place am fii te suba sa ki ñu wax ñëw ni ko kan mooy sëriñ bay am man nga sama rakk la mu ne gars yi kontaan nañ ci moom de bii daal moo leen wutal paas wax leneen na wax leneen wax leneen na fa tabaaraka Allah mbokk yi sëñ bi bëgg a nee daal waxtaane pour ko tuppee du jeex waaye daal nee li nga xam ne moom la koy tëjee kenn ku nekk ci yéen nu yóbbu waale ni tuuti boo xam ni day daw biir bu ko lekkul du daw sa biir na nga xam loolu kenn ku ci nekk la yàlla tegoon yonent bi yónni ko moom la la teg jaamu yàlla la def na yàlla yitteem góorgóorlu na ba ak si fi mas ñun ñëpp kenn ku ne booye ba nga takk sa ndig ngay wéeteeg sa bàmmeel noonu ngay wéeteeg sa jëf noonu it ngay teeru ci kanamu yàlla yaamal naa chita fa inna muhaasabu bi yawmal qiyaamati Alaaji Maalik mooy sama maam mooy sama baay mooy sama najaay taxu mu am ca yàlla dara dara doo ko am ca yàlla kalaam bu ko jur yonent yàlla moo ko jur no noor ak dayo jur doom doom nga dem safar nga ne yàlla may ko jur wala sama sëriñ def sa xel ci àjja doo ko watu loo de doo ñu dugg de te lépp bi yàlla na sax kon daal ne bëggante leen tey wax dëgg te bàyyi jëw bàyyi leen jëw kenn ku ci nekk la nga xam ci sa borom li nga xam ci sa bopp boo ko wax ko wax ko yàlla mi ko xam na suturaal suturaal sa bopp waaye suturaal la it ñeneen moo gën topp nit ñi fàtte sa bopp ba tax yàlla na ci yàlla mu sant Papa Diop jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar Ba jërëjëf jërëjëf xanaa ku koy woote danga naan nañu am jaamu ci yàlla loolu nag ñu fi bàyyi de mooy loolu nag de leneen du noonu bi su ko defee itam ba ba mu jóg waxtaan ak suuf àtte ko àtte ko gan doy loolu la yàlla jox bàyyee keneen la ko yàlla jox gësëm bàyyi leen di gësëm nit ñi pour ñu di leen jox wattal di ko leen loo xam ne lii gësëm boobu ñu jox ko foog nga lay woo nit ko loolu ñu jox ngir yàlla xale yi ak conférence bi doon def fii ñu invité woon ko ci mu ñëw bokk ko ak ñoom ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel ay tànkam yàlla ko yàlla fay diine ko ko jaral suñu bokkam ne gàmm gi yàlla wala ak du jàmm jënd ci ak jàmm ci yàlla lépp loo xam ni mooy defar gàmm gi suñu bokkam ne yàlla wala ko yàlla yombal ne fii la ñu toog ba ba ñuy jeexal bu ñu déglu leen toog leen